көзі көзгөнө тіктеп турасыз ай кызым мен деген настроение болгондо аябай жиним келіп, жаман болып тұрған кезде мындай сулуу кишилерди карап карап алсам көңүлүм ачылып барады 말면은 니들에 있은 도겠죠 의사들 тамақ жей алайын кіші деген азырақ жейді тамақты не мұнша көп тамақ жеген жақсы жақ, тез тез тез жеп тұрыш керек жаңата тамақ кептеліп жатып обед дейсіңдер ол барғанда кеңес тамақты мақұл Аймерен, әймерен ә болбойсың ба ә кішкене емелле тамақ жеп шықтың ғой кет кішкене бірдеңе жей бересің кетпейсің ғой тойға жайын алыстан жеп алайыншы ә бол кеттік бол сен отырып тұр қызым ә мен қалайын тез еле келем ай аймерен ай эмне жатасың Не кирип кеттиң анын ой гаи жок буякта тур өйдө ашкананы көріп жаман болып кетип атам ба? қандай балдар жақсысыңар ба? байке бұл айылдың больницасына қантып барабыз эми больницага бул айылга айтети чоң жол менен кетсеңер жакшы болмок да анан эми туура жолға жолго түшүп алыптырсыңар да байке біз тезірек кантип барабыз эми тезірек барсаңар моундай жол бар мен айтып берейин ошо менен баргыла макулбу ооба айтып бериңизчи мына бұл жерден өтесіңер ол жерден барып жаңағы бөр атасыңар деген үйдің жанынан өтіп солға бұрылсаңар этаж үй бар ошол этаж үйден нарырақ басып ары оңға бұрыласыңар да оңға бұрылғаннан кейін он метрден кейін ит көчө деп коет мындай эки сетканын ортосу бар кычык көшеде ит көчө деп коет ошол ит көчө менен өтүп барып тұрғанда мындай сетка бар сеткада кичинекей ит бата тұрғандай тесік бар да ошол тесіктен жөрмелеп өте калсаңар эле болду анан өте калтып кайра солго бурулсаңар ар жакта узун кирпич үй турат капталында тоо уясы бар кожомкул дегендин үйү ишенбесеңер кимдин үйү десеңер сурасаңар болот э, байке сиз айткан жол проблема го проблема эмес э, айтып атпаймынбы анан ишенбесеңер уже кожомкул деп сурасаңар болот э, андан кийин анан андан арыраак өтсөңөр байке биз тезирээк кантип барабыз қайратезірек барыш керек дейсин да әй көчө көше очуар мен айтып берип жатпаймынбы анда эле аябай тесттикти каалап атсаң могу таяк менен көкжелкеге бир айында скорый чакыртайын тез эле жеткирип коет силер кошунада тойдон тоюп алган окшойт э машинада қаяқтан той алып келдіңіз екі сағат болды келе жатқаным екі сағат жетпей үйге қайтып кетемін қызым жетпей ғой келе жатамын келе жатамын келе жатамын жетістік ғой тұрсын ата сіз алдыменен бассаңыз жетпейсіз а мен қапталмен басаймын мен ал сіз қарап мен қанша нормально келеді қапталмен басаймын сіз наоборот назатыңызменен бассаңыз тез етеді ұқшойсыз керемет немене тұрасың кешке балконды қарап ойлап отам бе же жапсам деп а ойланбай эле секире бер мен жаап коем терезени ата келдің бе суға келдің бі дагы эмне сиздерде суу чыкпай жатабы ой суу жок ақтағысы мына суын барып тоқтығада тоқошыналар бүт бар ағызып күні түні момтілі су шығарып айтпайсың ат үйіңерде дағы қонақ бар ұқсайды ә ооба біздікіне үйде күнде қонақ е қонақ келе бергенде ошо суунун баарын ошо конокторуңар ичип атпайбы түгөтүп атпайбы эй момтип мына бизде да суу шықпай калды бізде коноктор суу ичпейт конфеттің не мынша көп жейсің қашан көрсем іле аузыңнан конфет түшпейді ырғыт ал жерге түшірбей а жердің барына ырғытып атасың конфетті көп жеген жақсы ғой төле конфетті қанша көп жесең ерте тішің сарғайып отызға жетпей тішің бары түсіп қарып зиян болады да неге үйге қонақ келеді деп эле кечке конфет жеп эле ушинтип эле не кереги бар Men чоңатамда мен 106-га чыгыпмын. Анын бир да тиши түшкөн эмес. А эмне? чоң атаң эмне конфет жечү эле. Ал конфет жечү эмес? А эмне? Ал көрөгүлүк нерселерге мурдун тукчу эмес. ата машина айдағанды қашан үйретесіз Әй, машина айдаш үшін үйреніш керек правила де біліш керек ең негізгісі бұл шарын ішінде жүргенде шарын айдаған үйреніш керек адрестерін біліш керек қаяққа баратасың ошоны ертерек расчет алыш керек анан ортоңку линияга чогулган тияка бурула турган болсоң кесип өтпөш керек анын баарын үйрөнүш керек да окуш керек да туурабы эми сиз правилаларды айтсаңыз үйрөнөм да мына мисалы үчүн жүз жолда келатасың, келатсаң эле жолдун бияк үстүнөн бир карыган кемпир чыга калды биягы үстүнөн жаш кыз чыга калды ошондо кайсыны басасың ата конечно кемпирди басам Кемпірді кемпирди басам дейт басыш керек тормузду